السلام عليكم اهلا بكم كلكم ان شاء الله حالكم كويس في هذا الفيديو حنتكلم ثقافه we will speak about culture في معنا تركيا بن سعود آه، فنانه تشكيليه تعبيريه تستخدم في الفن باش توصل ثقافتنا في ليبيا للعالم فحنتعرفوا على شنو الثقافه بالنسبه لها ومشروع ثقافي ممول من الاتحاد الاوروبي في ليبيا شنو قاعد يدير ونوصل شنو حالك تركيا؟ تمام حالك كويس؟ حالي شنو وضعك مع الثقافه المده هذه؟ والله نشبح ان الثقافه بدات تتطور ونعرفوا شنو هي بالضبط في ليبيا توا بدات تاثر على المجتمع اوكي معناها احنا متقدمين في الثقافه توا ايه اكثر من 10 سنين فاتوا تركيا شنو مفهوم الثقافه بالنسبه لك بالنسبه لي انا هي هويه المجتمع هويه المجتمع اجابه قصيره هيك بس هل هي ثقافة بالنسبه لك يعني هي آه، هو الشيء اللي حيبين لنا شنو هو المهم بالنسبه للمجتمع التقاليد اللي احنا نعيشوا بها كل يوم okay. وكيف ان احنا نمثلوا انفسنا للمج... لباقي العالم اوكي حلو بعد شنو هو عكس الثقافه؟ عكس الثقافه عدم وجود هويه وعدم وجود يعني فوضى بصفه عامه اوكي بعد نسالك سؤال بدون اهانه شخصيه طبعا لكن بصراحه بقى انت تشوفي نفسك معناها مثقفه ولا مش مثقفه؟ بناء على مفهوم الثقافه اللي عندك يعني حسب الناس انا ممكن نكون مثقفه عن نفسي ممكن نقول لك نقدر نكون اكثر مثلا مثقفه ديما في يعني آه، فرصه اني نتحسن آه، تركيا احنا كيف نقدر نوصل ثقافتنا للعالم لان انا ما نحسش ان ثقافتنا واصله ممكن انت تستخدمي في اسلوب جدا جميل اللي هو الفنون حاجه الكل يحبها وسهل الوصول لها فانت تستخدمي في الفنون التشكيليه والتعبيريه باش توصلي ثقافتنا لكن احنا كيف نقدر نساهموا باش نوصل ثقافتنا اكثر للعالم لان احنا ثقافتنا غنيه هلبه في ليبيا لكن ممكن مش واصله او مش واخده حقها تقريبا بصفة عامة نحس إن نقدر نوصل للعالم عن طريق الفن وعن طريق آه، إن نخلوا الشباب بتاعنا يشاركوا في يعني آه، ندوات دع... آه، او دعوات آه، دوليه ان هم يحاولوا ان يوصلوا صوتهم الى المجتمعات الاخرى حول العالم بس بصفه عامه الفن إيه، تركيا زي ما تشوفي تو ممكن آه، زي ما انت ذكرت خلال 10 سنين في اهتمام وهذا طبعا نقدروا نشوفوه لان زي ما تشوف احنا حاليا قاعدين نصور في دار حسن الفقيه اللي هي كانت زمان القنصليه الفرنسيه يعني مبنى جدا قديم لكن هل نظيف ومرمم ورائع فجهاز اداره المدينه القديمه قاعد يشتغل على ترميم المباني زي هذه فبرايك شو مدى اهميه ترميم واعاده احياء المدينه القديمه مثلا على تاثيرها مثلا على ثقافه الشعب في ليبيا ولا حتى ابعد من هيك دورها مهم جدا لانهم هم قاعدين يحافظوا على تاريخ ما يحافظوش على مبنى بس لان الاجيال الجديده حتشوف المكان هو وحيعرفوا علاش موجود ومن يهتموا به في نفس الوقت حتى العالم الخارجي اي بلاد تانية حتعرف دارفكي شن كان مكانتها يعني في الماضي وفي المستقبل اكيد آه وفي مشروع ثاني اللي هو ممول من الاتحاد الاوروبي اللي هو Media in Libya ممكن تعرفيه بحكم عنده صيت كبير هلبة في المجتمع يخدم على آه كيف يعزز الاستقرار والثقافة في ليبيا باستخدام الإعلام والميديا فأنت من الأساس هل تشوفي أن فيه علاقة بين الإعلام والثقافة أو لا وبعدين شنو رأيك في خدمة Media in Libya هل كويسة أو ممكن محتاجين يعدلوا الاستراتيجية بتاعهم في الشغل طبعا في علاقة ما بين الثقافة وما بين الميديا بصفة عامة والإعلام لأن احنا عايشين في آه، عالم أو في جيل الميديا و يعني استعمال الطرق الإلكترونية باش نوصل إلى الناس ففي علاقة طبيعية ما بين الاثنين و Media Libya على حسب ما انا عرفت الخدمه بتاعهم طبعا خدمتهم ممتازه جدا في موضوع التواصل مع المجتمعات يعني ويعرفوهم على شنو هي الميديا واهميتها مع الثقافه بس يا ريتهم يركزوا اكثر على الفئات اللي صعب الوصول اليها اوكي مجموعات مستضعفه ثانيه يعني yes. يعني ممكن الناس اللي ما عندهاش انترنت او كذا بالضبط بحس شنو عندك رساله اخيره تركيه ممكن ل... لاي حد آه، بيشوف الفيديو هذا ولا للمجتمع في ليبيا بشكل عام ولا ممكن لناس Media in Libya اللي هم يخدموا على انه يستخدموا الاعلام باش يعززوا الثقافه والاستقرار في ليبيا انا الرساله الوحيده اللي بنعطيها نعطيها لاي حد بصفه عامه ديما نقول فيها ان انت نتعاملوا مع مشاكل كبيره اللي هي يعني تدبر تدمر في هالبلدان نحس ان الاعلام والثقافه لازم يخدموا مع بعضهم باستعمال الذكاء العاطفي ك... آه، حلو. كناس احنا في ليبيا ما نعرفوش نتعاملوا مع بعض بطريقه مباشره ودائما في الكونفليكت اللي هو العنف في اللفظ او فهم افكار جديده فبالنسبه لي لازم نعرف كيف نستعمل الذكاء العاطفي والاجتماعي في التعامل مع المشاكل الكبيره التي ممكن تسبب عدم استقرار في ليبيا. انت عجبني الفيديو هلبا هاي فايف